баршаңызға біз кезекті э, жаттығу талдауымызды бастаймыз яғни біз қазіргі уақытта жаратылыстану математика бағытында физика өмірісінің бірінші бөлімін бірінші жаттығуын боламыз алдағы уақытта сіздермен осы жаттығуларды яғни тек қана өмірсін емес өмірсін және де э, баспасы қазіргі уақытта бізде мектеп баспасы алдағы уақытта біз э, атамұра баспасы деген секілді баспаларға тоқталатын боламыз олай болса біз бастаймыз ә, бүкіл жаттығуын шығару жолын көрсетеміз талдаймыз қарастырамыз егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса біз арнайы өзіміздің номеріміз қалдырдық осы номерге хабарласып ә, толыққанды жауаптарыңызды алсаңыздар болады окей кеттік бірінші сұрақ материал берілген уақыт және де ә, тербеліс саны берілген бізде уақытымыз берілген иә оның периоды тербеліс периоды жиілігі циклдық жиілігін табу керек жақсы олай болса бастаймыз бірінші болып период табу үшін бізде уақытты неге бөлеміз айналым санына бөлеміз формамыз демек уақыт бізде бір минут болса алпысқа тең алпыс секунд болады жүз жиырмаға бөлетін болсақ нөлдерді қысқартамыз демек бізде ол нөл бүтін оннан бес секунд деген сөз ал енді жүйрік табу үшін біз не істейміз жүйрік табу үшін керісінше яғни айналым санын бөлеміз уақытқа демек жүз жиырманы бөлеміз алпысқа деген сөз нәтижесінде ол екі секундтың минус бір дәрежесі ары қарай циклдық жиілік табу үшін формула бізде 2 пи бөлінген период деген формула бар демек 2 пи бізде ол 6 да сегіз деген сөз алты да жиырма бөлеміз бізде периодымыз бағана нөл бүтін оннан бес шықты иә демек оны мен бір бөлінген екі деп алайын сол кезде екі жоғары шығып кетеді екі көбейту алтыда жиырма сегіз бөлемін бірге бұл бізде он екіде елу алты радиан бөлінген секунд демек біздің жауабымыз дұрыс екен ары қарай кеттік ә, материалдық нүктенің дербес теңдеуі берілген дербес амплитудасы периодын жиілігін есептеді жақсы бізде әдеттегідей формамыз бар еді бұл бізде косинус заңы бойынша өзгереді демек Xn, косинус иә ә, омега деген формамыз бар демек амплитуданың орны не тұр бізде бес тұр мына жерде қараңыз демек сантиметрмен болған болса біздің амплитудамыз тең болады екен бес сантиметр есептеудің қажеті жоқ ары қарай екінші периодты табу керек периодты табу керек демек бізде период табу үшін не істейміз бізде екі пи бөлінген омега деген формула циклы деген иә екі пи дегеніміз алтыда жиырма сегіз болады көбейтетін болсақ бөлеміз қараңыздар бізде циклдық жиліктің орнында не тұр мына жерде теңдеуімізде пи тұр иә бөлеміз пиге сол кезде мына екеуі қысқаратын болса бізде ол екі секунд шығады екен неге дейтін болсақ пиіміз бізде үш бүтін жүзден он төртке тең сандық мәні бойынша ары қарай кеттік үшінші бізге жиілік табу керек жиілік табу үшін не істейміз бір бөлімге период дейміз олай болса бірді бөлеміз периодымыз бізде екіге ол нөл бүтін оннан бес бір дәрежесі болады екенбіз жауап дұрыс ары қарай кеттік гармоникалық теңдесін теңдеуі берілген амплитудасын теңдеудің бастапқы фазасын табу тағы да біз негізгі бұл косинус заңы бойынша өзгереді заңды жазып аламыз косинус омегаға қосылған кинолявой ақшаның ішінде деген формамыз бар еді олай болса бізде э, мынау амплитудамыз неге тең болып тұр теңге бойынша міне нөл бүтін жүзден он бес нөл бүтін жүзден он бес метрмен деп демейік метр деп қоямыз одан кейін периодты табу керек периодты табу үшін біз жаңа айттық екі пиді бөлеміз циклы жиілікке бізде циклы жиілігіміз нөл бүтін оннан алты пиге тең себебі міне орнында тұр иә олай болса екі пиді бөлемін нөл бүтін оннан алты пиге пилер қысқаратын болса ол кезде екі бөлінген нөл бүтін оннан алты қалады бұл деген сөзімізге не кететін болады ә, әрине үш бүтін оннан үш тең болады ал енді бастапқы фазасын дейтін болса фи нолевой деген сөз фи нолевойдың орнына не тұр бізде фи бөлінген үш демек бұл бізде фи бөлінген үш болды ары қарай төртінші есеп бізде амплитудасы берілген жақсы жазамыз xm ол бізде жеті сантиметр ары қарай жиілік берілген нөл бүтін оннан бес герц бастапқы фазасы нөлге тең дейді демек бастапқы фазамыз нөлге тең деп қоямыз тербелістің теңдеуін жаз дейді графигін сызыңдар бізде жалпы теңдеуді жазу үшін бұл косинус заңы бойынша өзгерген жазып аламыз бірінші теңдеу омега ары қарай бізде амплитудамыз жетіге тең косинус тұра береді омега деп отырық циклды жиілік деп отқанымыз бізде екі пи иә көбейту жиілік деген форма бар екі пиді көбейтеміз жиілігіміз нөл бүтін оннан бес демек бұл пи нәтижесі мына жерге пи жазылады көбейту болады деген сөз бұл біздің ә, теңдеуіміз міне шықты иә енді ары қарай кеттік тербеліс фазасы берілген пи бөлінген үш болғанда ол ығысуы бір сантиметрге тең болды егер тербеліс фазасы үш пи бөлінген төрт болса ығысуы қандай және тербеліс амплитудасын табыңдар бірінші, бірінші болып біз форма жасайық ол үшін біз қай форма жазамыз жаңа айтқанымыздай xm косинус иә сол ары қарай бізде ығысу бар бір сантиметр бір сантиметр тең болады амплитудамыз белгісіз косинус қараңыздар мынау омега т деген бізде бүйтіп жазып кетейік бұрышымыз тең болады омега көбейту тға деп айтқан болатынбыз иә сабақта демек бұның орнына біз бұрышымыз неге тең пи бөлінген ке Демек, косинус пи бөлінген 3 дегеніміз, бұл бізде 60 градус деген сөз. Бұл неге тен? 2,000-нан 1-ге тен. Нәтижесінде 1 тен амплитуда, косинус ол бізде 0,000-нан 5 десе болады. Иә. Ал енді амплитудамыз сол кезде неге тен болады? 2 сантиметр. Біздің амплитудамыз шықты ал енді екінші жағдайда біз ығысуды табу керек тағы да жазамыз xm косинус омега ығысуымыз белгісіз амплитудамыз екіге тең косинус ал енді мынау бізде тоже фиге тең болып тұр ол неге тең үш пи бөлінген төртке тең бізде косинус үш пи бөлінген төрт деген сөз 135 градус бұл дыбырасы 2 бөлме 2 бірақ минус жағдайына қарастырылады ары қарай есептейтін болсақ 2 көбейту минус дыбырасы 2 бөлінген 2 екілер қысқаратын болса бізде ығысуымыз ол минус дыбырасы 2 немесе немесе минус бір бүтін оннан сантиметр болады демек бұл да дұрыс шықты ары қарай кеттік алтыншы есеп косинус заңы бойынша жүретін гармоникалық тіркелістердің бастапқы фазасы берілген амплитудасы алты сантиметр циклдық жиілігі берілген нүктенің бастапқы уақыт мезетіндегі тепкендіктің қалпынан ығысуы қандай демек бұл жерде бізде ығысуын табуымыз керек ығысын табу үшін не істейміз әліпбегідей тағы да біз бұл жерде формуласын жазып алуымыз керек жазып алайық x тең xn, а косинус косинус ameliyatta bozulma bunlarla Жазамыз. Ары қарай x тең xm деп жатқанымыз бізде амплитуда ол 6-ға тең. Көбейтеміз косинус а, циклдық жиілік деп жатқанымыз бізде берілмеген әлде берілген ба? Елігін екен иә үш пи үш пиге тең негізі циклы желі үш пиге тең көбейтеміз қосылған бастапқы фазамыз бізде минус пиге тең ары қарай x тең болады алты көбейтеміз косинус бізде былай дейді ә, нүктенің бастапқы уақыт мезетіндегі тепе теңдіктен қалпына ығысуы демек бізде ә, үш пи азайту иә сол куде болады пиге тең болады ә, ары қарай x тең алты көбейту косинус екі пи косинус екі пиіміз бізде ол әрине үш жүз алпыс градус 360 градуста бізде неге тең косинус 360-да 360 градусымыз тең болады ол минус бірге тең демек ығысуымыз бізде минус алты сантиметр дұрыс екен ары қарай кеттік жетінші есеп дененің амплитудасы берілген жиілігі берілген бастапқы фазасы берілген егер дене тербелістерінің толық энергиясы болса онда массасын табамыз энергияның формасын жазып қояйық біз толық энергиясының формасы массаны көбейтеміз жылдамдықтың квадратына бөлеміз екіге деген форма демек бізде бірінші болып қарайтын болсақ жылдамдық берілмеген жылдамдық табу үшін жылдамдықтың формасы бар еді ә, амплитуданы көбейтеміз циклдық жиілікке деген формамыз әрине бұл қандай жағдайда иә бұл әрине бізде бастапқы фазасы пи бөлме алты болған жағдайда неге дейтін болсақ косинус саны бойынша жүз сексен градуста бірге тең сол себепті осылай алдық ал енді амплитудамыз бізде нөл бүтін оннан бір болса көбейтеміз сиклдық үзілікті табу үшін екі пи нью деп алсақ болады сол кезде нөл бүтін оннан бір екі үште он төрт және екі сол кезде біздің барлығын калькуляторға саламыз сол кезде келіп шығады жылдамдығымыз келіп шығады иә нөл бүтін оннан бірді көбейтейік екіге көбейтеміз үштен он төртке көбейтеміз екіге ол бізде бір бүтін мыңнан екі жүз елу алты метр бөлінген секунд болды демек біз енді мына формуладан массаны табайық жылдамдықты таптық массаны табатын болсақ энергияны көбейтеміз екіге бөлеміз жылдамдықтың квадрат ары қарай кеттік масса тең энергиямыз бізде жеті бүтін оннан жеті жетпіс жеті көбейту оннан минус төрті деп алайын және көбейтемін екіге астында жылдамдықтың квадратын аламын яғни осыны жаңағы шыққан бірде бір бүтін мыңнан екі жүз елу алтыны көбейтемін бір бүтін мыңнан екі жүз елу алтыға ол бізге неге тең болады да иә бірде бес жүз жетпіс жетіде болады жақсы енді біз несиеміз көбейтіп көреміз сол кезде біздікі тоқсан де алты көбейту оның минус төрт дәрежесі килограмм оны біз санмен қарастыратын болсақ алдына төрт нөл жүзді қараңыздар бір екі үш төрт сол себепті бұл нөл бүтін он мыңнан тоқсан жеті килограмм иә. так осымен біз бірінші жаттығуды аяқтадық алдағы уақытта келесі жаттығуларды талдайтын боламыз егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса немесе сіздер талдау керек болған жаттығулар болса өз пікірлеріңізді комментарий ретінде қалдырыңыздар сонымен қатар біздің каналға тіркеліп міндетті түрде лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер жақсы келесі сабақта жолыққанша